u ovom snimku želim da malo pričamo o tome šta znači biti prost broj. I ono što ćete, nadamo se, videti u ovom snimku jeste taj prilično jasan koncept. Kako budete napredovali kroz vašu matematičku karijeru, vidjet ćete da postoje prilično sofisticirani koncepti koji će se nadograđivati na ideju prostih brojeva i to uključuje ideju kriptografije i možda nešto od enkripcije koju vaš kompjuter upravo sada koristi. Sve je bazirano na prostim brojevima – Ako ne znate šta enkripcija predstavlja, ne morate da se brinete o tome sada, samo treba da znate da su prosti brojevi veoma važni. Dakle, daćemo vam definiciju i definicija može biti malo zbunjujuća, ali kada to budete videli na primjerima, bit će vam prilično jasno. Dakle, broj je prost ako je prirodni broj, prirodni broj, na primjer, 1, 2 i 3, brojevi brojevi, počeši od 1, Ili možete isto tako reći pozitivni celi brojevi. To je broj koji je deljiv sa tačno deljiv sa tačno dva prirodna broja sa samim sobom sa samim sobom i sa brojem 1. To su jedina dva broja sa kojima su deljivi. Ako vam ovo nema baš mnogo smisla, hajde da uradimo par primjera. Hajde da proverimo da li su neki brojevi prosti ili ne. Hajde da počnemo sa najmanjim prirodnim brojevima. Broj 1. Pa možete reći 1 je deljivo sa 1 i 1 je deljivo sa, sa samim sobom. Hej, pa 1 je prost broj. Ali zapamtite, deo naše definicije po kome mora biti deljiv sa tačno dva prirodna broja. Jedan je deljiv samo sa jednim prirodnim brojem. Jedan je deljiv samo sa jednim prirodnim brojem. Samo sa jedan. Dakle, jedan, iako može zvučati kontradiktorno, nije prost broj. Jedan nije prost broj. Pređimo na broj 2. Dakle, 2 je deljivo sa 1 i sa 2, i ni sa jednim drugim prirodnim brojem. Dakle, deluje kao da se uklapa u ta naša ograničenja. Deljiv je sa tačno dva prirodna broja, sa samim sobom i sa brojem 1. Dakle, broj 2 jeste prost broj. Zaokružit ću brojeve koji su prosti. Broj 2 je interesantan, jer je jedini paran broj koji je prost. Ako razmislite o tome, bilo koji paran broj će takođe biti deljiv sa 2, pa neće biti prost. Razmišljat ćemo o tome više u budućim snimcima. Hajde da probamo 3. Pa 3 je definitivno deljivo sa 1 i sa 3 i nije deljivo ni sa čim između. Nije deljivo sa 2, tako da je 3 takođe prost broj. Probajmo 4. Samo da zamenim boju. 4 je definitivno deljivo sa 1 i sa 4, ali je takođe deljivo i sa brojem 2. Deljivo je i sa 2. Deljivo je sa 3 prirodna broja. 1, 2 i 4. Tako da ne ispunjava naše ograničenje za proste brojeve. Probajmo broj 5. 5 je definitivno deljivo sa 1, nije deljivo sa 2, sa 3, niti sa 4. Mogli biste da ga podelite sa 4, ali biste imali ostatak. I potpuno je deljivo sa 5, očigledno. I još jednom, 5 je deljivo sa tačno dva prirodna broja, 1 i 5. Još jednom, 5 je prost broj. Hajde da nastavimo, da vidimo da li ovde postoji neki obrazac i možda ćemo onda probati neki baš težak, koji ume lako da zbuni ljude. Probajmo broj 6. Deljiv je sa 1, 2, 3, Nije sa 4 ili 5, ali jeste deljiv sa 6. Dakle, broj 6 ima 4 prirodna broja koji su mu činioci. Pretpostavljam da možete reći na taj način. On dakle nema tačno dva broja sa kojim je deljiv, ima ih četiri, pa nije prost. Pređimo na 7. 7 je deljivo sa 1, nije sa 2, nije sa 3, nije sa 4, nije sa 5, niti sa 6, ali je takođe deljivo sa 7, pa je 7 prost broj mislim da shvatate načelnu ideju ovde, koliko prirodnih brojeva, brojeva kao što su 1, 2, 3, 4, 5, brojeve koje ste naučili sa dve godine, ne uključujući nulu, ne uključujući negativne brojeve, ne uključujući razlomke ili iracionalne brojeve, decimalne i sve ostale, samo obične brojeve, pozitivne brojeve. Ako imate samo dva od njih, ako ste samo deljivi samim sobom i brojem 1, onda ste prost broj i način na koje razmišljamo o njima, ako ne mislimo na specijalni slučaj jedinice, jeste da su prosti brojevi nešto kao gradivni blokovi brojeva. Ne možete ih dalje rascepljivati. Oni su skoro kao atomi. Ako razmislite o tome šta je atom ili šta su ljudi mislili da su atomi kada su prvo, oni su mislili da su oni bili takve stvari koje ne možete dalje deliti. Sada znamo da bismo mogli da podelimo atom i zapravo ako bismo to i uradili, mogli bismo da napravimo nuklearnu eksploziju. Ali ista ideja i sa prostim brojevima. Ne možete ih rasparčati na više, na umnoške manjih prirodnih brojeva Za nešto kao što je 6 možete reći, hej, 6 je 2 puta 3. Možete ga razlomiti i primetite, možemo ga razlomiti na proizvod prostih brojeva. Na neki način razlomili smo ga na sastavne delove. 7 se ne može dalje razlamati i možete reći da je 7 jednako 1 puta 7. U tom slučaju ga i niste baš nešto mnogo razlomili. Opet tu imate 7. 6 se može stvarno razlomiti. 4 se može stvarno razlomiti na 2 puta 2. Sada kada je sve to iza nas, hajde da razmislimo o nekim većim brojevima i da razmislimo o tome da li su ti svi veći brojevi prosti. Probajmo sa, na primer, 16. Očigledno je da je bilo koji prirodni broj deljiv sa 1 i sa samim sobom. Dakle, 16 je deljivo sa 1 i sa 16. Stoga ćemo krenuti od 2. Ako možete naći bilo što drugo što staje u njega, onda znate da nije prost. I za 16 možete imati 2 puta 8. Možete imati 4 puta 4, Dakle, imate masu činilaca ovde, pored osnovnih 1 i 16. Dakle, 16 nije prost broj. Šta je sa 17? 1 i 17 definitivno idu u 17. 2 ne ide u 17, 3 ne ide, 4, 5, 6, 7, 8, nijedan od ovih brojeva, ništa između 1 i 17 ne ide u 17. Dakle, 17 jeste prost broj. Sada ću vam dati jedan težak Ovaj može da prevari puno ljudi. Šta je sa 51? Da li je 51 prost? Da li je 51 prost broj? I ako ste zainteresovani, možete pauzirati snimak ovde i probati sami da provalite da li je 51 prost broj. Ako možete naći bilo šta pored 1 i 51, što deli 51, deluje kao ovo je neki čudan broj, možda ćete biti u iskušenju da mislite da je prost, ali ja ću vam dati odgovor. Nije prost, jer je takođe deljiv i sa 3 i sa 17. 3 puta 17 je 51. Pa nadam se da vam ovo daje dobru ideju o tome šta je suština prostih brojeva. I nadam se da ćemo vam omogućiti da steknete još više prakse sa svim ovim u budućim snimcima, ali možda i u nekim našim vežbanjima.